Czerwone wszystkim, którzy stale Hashtag roky s memkami vyťahujú ľudí z biedy. Tri roky si zlepšujeme priebame stredy. Tri roky to posielam do trendov ako strely. O tri ďalšie to pošleme do strato na to show już dawno nie jest grana. <laughs>